有情地有情，加个微信行不行？行不行？叔，你看，兄弟。 是全世界，哦爱上夏天，有你的夏天，连火辣的太阳也变得温暖体贴。肩并肩望着天，对着流星许。 Say na na na na na Em mong là có shanti Tình bình nát bên nát shanti Shanti shanti sayang Kita cuma temenan Em mong là kita fan Cùng em mong là kita fan the best. 你为什么那么努力啊？因为我喜欢的东西很贵，想去的地方很远。 花儿一样，我愿为你漂泊到异乡。我们从遇见、牵手、拥抱到放手，从爱了、痛了、哭了。 所有的星星，我想和你一起，疯看完所有的风景。你让我梦见了太美的梦，想命中不可。李生，他的军团们，大家跟我一起来！哎呀呀，哎呀呀，我的那个家家！哎呀呀，哎呀呀，我的。 upod ang Bob Mobile Sounds. The best! I'm feeling good, good, good, good, good. I'm feeling good.